comunicación. Nos aproximar, a frente parlamentar vai estimular o cumprimento da portaria 199 para manter os nossos a política nacional em boletins. Certo. O trabalho requer muita união. Queremos ampliar o acesso a tratamentos, medicamentos e recursos disponíveis conforme cada necessidade. E a gente sabe que são necessidades singulares e raras. Queremos é, mais investimentos em investir pesquisas, em investigações Precisamos muito de investimento em investigações. O primeiro. Como é que é? O primeiro investimento tem sempre que ser nas saúde. Porque sem saúde ninguém sai de casa. Temos que ter um olhar 360 graus e investir é, concomitantemente. Mobilidade urbana, trans... educação, os lugares onde as pessoas exercem cidadania. Não, não podemos esquecer de nada. Quando Querida Mara, tenemos problemas de comunicación eh, en este momento. Si te parece en lo que la solucionamos, quisiera plantear algunas preguntas para ir acabando a, eh, nuestros, a presentes. Lo que hemos escuchado partimos de enfermedades bien conocidas, en ocasiones singulares, que tienen tratamiento y que lo que tienen es una dificultad de acceso al tratamiento. Es un poco de historia que nos, nos han contado eh, los tres ponentes. O bien problemas sociales, fundamentalmente en el caso de la diputada brasileña, Mara Gabriel, enfermedades disosonales, muy fundamentalmente en el caso de México, o niños eh, con huesos de cristal en el caso de Panamá. Naturalmente, enfrentarnos a situaciones económicamente catastróficas, como se denominan, es un problema de primera magnitud para los políticos y sobre todo para los gestores. Pero yo quisiera plantear a nuestros dos ponentes aquellas medidas que se pueden tomar y que no cuestan tanto dinero. Son medidas de organización, son formación, es apoyo con medidas fiscales y apoyo directo a la investigación. Solo el estudio de cómo podemos hacer reembolso de gastos cuando los centros de referencia van a estar en otros países, cómo puede ser la coordinación internacional, puesto que la respuesta a las enfermedades raras no la tiene ningún país, sino el mundo en su, globalidad, cómo vamos a ir avanzando en medidas inclusivas de las que ya nos ha hablado eh, la diputada Gabrieli, pero cómo vamos a ir avanzando en ellas y cómo vamos a ir avanzando en el conocimiento y en los centros de información y en los registros. Los registros cuestan dinero, pero no mucho. La, eh, los centros de información a nivel latinoamericano, con la colaboración de todos los países, si ello es posible, cuesta dinero, pero no mucho dinero. No son medidas catastróficas. Por lo tanto, yo quisiera preguntarles a los dos presentes si conseguimos la colaboración de, la conexión, eh, cómo eh, pudiéramos avanzar de una forma muy breve la respuesta en, aquellas medidas que no son solamente eh, desde el punto de vista de la política Muy bien, gracias. Bueno, pues eh, efectivamente creo que sí estamos en la lucha y sí estamos en el mismo canal. Eh, hemos estado impugnando también por lo del registro, eh, ya lo hemos estado llevando, eh, hemos tenido algunas reuniones con ACES y ONGs donde hemos llevado un consultor inclusive que tiene todos los datos, proceso para llevar a cabo un registro que sea verdaderamente verídico porque hablamos de 700 casos detectados pero lo sabemos estamos mal en el diagnóstico y que esto puede catapultarse al triple o en el peor de los casos, muchísimo más. Entonces sí requerimos de un registro confiable y estamos en esos esfuerzos. Eh, también estamos fortaleciendo mucho la difusión de las enfermedades raras. En febrero, de hecho yo tengo aquí una, una, una diapositiva que dice los esfuerzos deben continuar y lo pongo como con los colores primarios porque esto es lo que yo les dejo a las legisladoras siguientes, donde les digo, los esfuerzos deben continuar y deben continuar pues desde cualquier partido, desde cualquier trinchera, En, el ámbito legislativo tenemos comisiones como la de salud, la de derechos humanos, la de grupos vulnerables, la de presupuesto, que se deben involucrar en estos temas y estamos buscando que esto siga adelante. Y lo digo porque estamos hablando de lo que a futuro se va a trabajar, ¿verdad? Eh, en cuanto a, promover iniciativas, vamos a crear una ley que proteja los derechos de los pacientes con enfermedades raras. Así de fácil. Y esto abarca muchísimo. Lo tengo como una prioridad. Esto se los aseguro que va a salir. Y a esto es a lo que me puedo comprometer en esta legislatura entrante. Porque vamos a seguir trabajando en ello. Gracias. yo creo que la palabra, clave es la organización y uno de los aspectos fundamentales que estamos trabajando, incluyendo en, la parte de la reglamentación de la ley en Panamá, es el Programa Nacional de Protección de los Pacientes con Enfermedades Raras. Eso significa que no va a ser parte de, una, de un programa de enfermedades crónicas degenerativas ni otro tipo de grupo sino que va a tener sus propios especialistas, sus propias personas, y ahí entonces ese programa va a tener la capacidad, lo que anhelamos es que va a tener la capacidad de formar personas, profesionales, un equipo interdisciplinario que pueden tener con sociales, psicólogos y eh, terapia física, un conjunto de, esto y en conjunto con la parte de la comisión intersectorial que estamos promoviendo, significa que una de las partes la parte de la coordinación y la formación del recurso humano y la otra parte de la investigación, que con, con así que es la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, y la otra parte es con el Ministerio de Desarrollo Social, porque este ministerio tiene un programa que se llama Ángel Guardián. El Ángel Guardián es para aquellas familias que tienen un paciente con una discapacidad y que entonces se le da cierto aporte económico que les puede ayudar a ellos a tener un poquito más de acceso además de algunos otros programas sociales que tienen que ver con vivienda, que tienen que ver con, con la adecuación de, los, de, los, de los hogares para estos tipos de pacientes. De verdad que es la organización, yo diría que el aspecto internacional va de la mano con que se organice seriamente el programa en conjunto con la participación de la, de la, población, en este caso las fundaciones que existen o las organizaciones de pacientes que existen en diversos en, los diversos países, porque pues, algunos trabajan con fundaciones, otros trabajan con asociaciones, pero es importante que el gobierno o los gobiernos sepamos que para poder tomar una decisión, principalmente en la Comisión de Salud y en la parte del Ministerio de Salud, es que en la parte fundamental, es la participación del paciente y de sus familiares, para poder entonces nosotros tomar decisiones coherentes y que vayan atinados a que estos pacientes pues salgan adelante, porque eh, es impresionante todo lo que hemos visto. En Panamá hicimos hace siete meses la operación de, una niña eh, con, eh, de cristal, y este, nosotros dimos todo totalmente gratis el Ministerio de Salud y eso es lo que esperamos nosotros, que podamos intervenir de una manera eficiente y que el costo pues, sea menos para el paciente o que sea cero, esa es la, la mentalidad del señor ministro y que lo que queremos es dejar que sea algo de Estado y no solamente de un pensamiento de un gobierno y por eso que estas medidas de hacer la reglamentación y hacer la coordinación de un programa de salud hace que esto no perdure por cinco años que va a durar la, la, presidencia, sino que quede para como un programa de Estado. Ese, es el Muchas gracias, muchas gracias Málaga Willis y nos puedes escuchar. Y ya para despedirnos, se constata una vez más que son las asociaciones de pacientes los verdaderos motores del cambio en nuestra sociedad para conseguir una equidad para con las personas que padecen la enfermedad rara. Pero gracias claramente a políticos que saben escuchar, que son sensibles y que son capaces de estructurar las necesidades de nuestras pacientes, vamos avanzando cada día en esta que nos propone. Muchas gracias a todos. Agradecemos la, participación de... Ok, vamos a la eh, continuidad a la sesión número 3.